Hai guys, bersama gue lagi sama Fidus, Escape in the House. Hari ni aku bersama Fitch dengan aku, Abah Amal. Nama aku di Okay, Assalamualaikum guys. Ah, setelah 8 bulan kita tak beraksi menaikkan wow. Kali ini aku nak buat challenge kat budak-budak ni. Siapa tak dapat naikkan wow, aku tampar satu-satu. Wow! ok macam biasa lah seperti biasa kita nak pasang laju wow ni kita mulakan bawah ni kita akan ambil kat sini nak bagi stabil macis ni senang je senang gitu je ada pembina kita yang menantikan segmen bawah kita kita akan cuba naikkan peran dan kita akan Awangan sampai part 3 Awangan sampai Dekat training Berkaset tu Bamal kalau orang Melayu kan Dia, dia sudah tanya Buat apa tu? Dia siapa jawab apa? Tak nampak orang buat apa? Ya, tapi mereka suka nanya tak tahu nanya Beli hmm, Alamak! Ketuk-ketuk, kemarin dia Dulu aku mandi kapal macam Dalam macam ni Sugek. Kuntul. Ma. Itu soalan Melayu kan? Melayu apa? agak yang mana ni? Belag Aku power lah. Belagak. Dah salah bocah. Kita tengok, kita tengok sini kita tengok. Ha? Apa? Nampak, apa pak dong Kita semua bocah. Para ah. sis, smokol. Woi, kau tengok kau woi. Ya Pecah Seimbang lebih Ni ni ni ni ni kata alah lemah lah apalah Kena lemah <laughs> Kau diam Aku ni the legend tau Takak main wow ni Kau wow kan ni Aku seram tau jadi nak record abang. Ha uh, cepat pegang sana. Cepat. Uh, aku tak pandai. Apa pendapat abang pasal kes viral tu ni? Pendapat saya. Eh, jangan rakam dulu jap. Tengah fikir dulu. Mak. Aku tanya kau sikit boleh? Apa pendapat kau pasal tadi? Kes kes viral tu ni. Bagi aku Okey, aku bagi wow ni dia naik naikkan. Kalau tak naik, aku tampol dia 10 kali. Tak Jadi masalah. kalau dia wow ni naik, aku takkan tampol dia. Ui, okay, kita, kita pelit. cuba. Kita pelit. Kita pelit. Mana dia terbelit? Tempat lepas tadi. Aduh. engkau lah ni. Aku ah, <laughs> tak nak terisa je. Okey. Aduh, aku serem Kau pegang, kau pegang, kau pegang. Oh, pegang, pegang, pegang. Ya. No, no, no. Pegang, aduh, aduh. pegang. Nah, nah, nah, nah, nah. Pegang ah. Nah, aduh. aduh. <laughs> Run. Benar apa tu San? Ini semua tak ada rumah. Allah Allah. Yang lah kau mah kena tempahlah kau. Hai. Nampak nampak eh cubaan kali ni gagal. Kita akan cuba lagi sekali. Angin terlalu kuat. Okay guys, ni duit duit yang aku ada kat dompet aku petang ni. Kalau dia dapat naikkan, aku bagi semua duit ni kat dia. Kita Kita mulakan macam mana ni Kejap tambah kejap dia nak spek duit ni Tengok Tu suruh tukar tali tadi Dia yang ambil Patut yang kena tak, tak, tak, kejap. Pegang ni. Ha. Aduh, sabar, sabar, sabar, sabar. kelang kabut. Sabar, <laughs> Sakit. Sabar, sabar, sabar, sabar. Kejap, sekejap. Bawa susu. Aku tebuk garang. Tu boleh ya. Kita lukis. lah aku bagi duit aku ni Aduh sedih nak beli susu anak pun tak lepas Eh sabarlah sabarlah Alhamdulillah Terima kasih bang So Dapat berjaya naik Mati-mati aku ingat bawang makan tu. Itu apa sah? dapat lagi satu tu nak dapat. Tak besok kot sebab tak aku nak main street je tu. Kisah dah jauh. Belum lah. Ah, jangan putus. Aduh. Jangan putus. Bunyi apa? Wow, sumpah. Tali, tali, tali. Wow, tali. Apa bunyi macam tu? Ha. Oh, sebab tali langsung. Ini tali ni lah orang buat. Rasa boleh rasa. Rasa tu. Sebab kuat sangat hari ni. Tali kecil kat tengah. Pop. Tali terbang. Tali terbang. Terbang pula. Potong. Potong tu. Lepas tu, lepas tu. Lepas tu, lepas tu. Lepas ikat Ikat ni Tunjungan Ikat ya Sekejap, ya. Saya bang jago akan cuba wow yang kedua kali ni Kita akan naikkan wow bulan Kita ambil Ni kita tak-tak dulu ya bang Superman Baik TV3 Berita TV3 kali ini Saya akan bertanya featuring saya Apa penampak anda? pendapat saya yang tentang mana tu Tentang viral-viral-viral terkini. Viral escape in the house yang saya dengar. Ha, you. Ya. Bagi saya pendapat saya mereka ni akan bertambah matang dan akan menambah baik boleh untuk membuat video. Ha. Itu pendapat saya. Sekian terima kasih. Berita harian. Tak ada channel pun. Betul manggil burit. So guys tu kita ada orang tengah main gelap game 8D 916 kit je siapa benda tu patah. Tapi nak juga dia naikkan. Kenapa eh? Ya ya. Tapi apa dah patah. Lah? Ah. Nampak tak? Nama apa? Bumerang ya? Hah? Buah bumerang. Ah, buah bumerang. Boom. ada dengung ya bang? Sedap pula Wow yang paling cantik tak rasa dapat naikkan petang ni Nampak tali di atas kepala ni Haa kepala tu tali dia. Ha. Ha tu. Angin bertanya tak mungkin ada. Jadi santai je. Main tali tu nak tu. Dia dia kena dekat tali. Patut datang bubuk turun kat tali. Shot. Lepas tu kena pakai dawai. Wah! Eh! Abang ah, tak ada test naik kan pakai dawai bang? Ha. Uh. Dawai mana boleh naik? Macam mana nak naik kan pakai dawai? Okey. Bateri mau habis lancang. Ini akibat masalah tak ada angin ni. Cuaca cantik tapi angin tak kuat. Aduh. Tengok, tengok tak ada angin. Kau mak Mak dia Kan awet dia Awetnya Aki Pasti ngana bangga dadah Om pakang jam Jadi Aki dia guys. Okay guys. Ini kita nak penutup ni minggu depan kita jumpa lagi dalam segmen bermain wow. Escape in the house. Aku dah habis duit aku banyak bagi kat budak gemuk ni. Ah, dapat, dapat naik kat wow. Okay, sekian terima kasih. Eh, guys, don't forget. Ya. Aduh. <sighs> Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Escape in the house. Bye guys, ciao.